уже сказали, что действительно, как никогда, здесь сегодня очень много детей, молодежи. Ну, конечно, во многом это заслуга их родителей, педагогов, которые привели их сюда, в это святое место. Но как вы считаете, память о наших героях, вот память о тех страшных событиях, она помогает взращивать патриотизм в молодом поколении? И что лично для вас а, значит понятие «быть патриотом своей страны»? Ну, я уже говорил, быть патриотом своей страны – это надо жить в своей стране, любить ее и делать все для процветания этой страны, как бы не банально это звучало. Э, что касается этого дня и воспитания патриотизма, ну, это нас во многом держит. Такие победы, как видите, поколения уже выросли новые, не одно поколение, а как минимум три поколения, даже четыре. И вот это стереть не удается. Но это благодаря в том числе и нам с вами. Поэтому это действительно так. Для меня, <laughs> если честно, то это очень тяжелая работа и напряженная. Но я горжусь, что она есть, потому что это самая нужная и полезная работа. Я, стоя там, наблюдал за этим огромным океаном людей и думал о том, что здесь не только наше слово и наше воспитание. Ну, люди мы такие, славяне. Пока нас не долбанут, мы ходим расслабленные такие, благодушные, все у нас хорошо. И надо было нас встряхнуть, чтобы вот этот океан людей вылился на улице. Поэтому я уже поблагодарил всех людей, вас поблагодарил. И, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить всех в нашей Беларуси. А, наверное, не осталось ни одного человека, который бы не выше, для того, чтобы поблагодарить то поколение, которое принесло нам победу. Спасибо всем за то, что помните и приходите. Александр Григорьевич, Кря Дмитрий, Беларусь сегодня, издательский дом. Э, в последнее время Запад э, наверное, бьет все рекорды по введению против нашей страны, всевозможные санкции, ограничений. Э, по сути, развязан, наверное, экономический геноцид против белорусского народа. Все же конечной целью ставится то, чтобы страдал обычный человек, простые люди. Правительство принимает, конечно, контрмеры определенные, ищет новые рынки сбыта, старается продвигать как-то продукцию. На ваш взгляд, получается ли, выдержим ли? Не как-то получается, а получается все. Я уже много раз говорил, все, что мы производим сегодня, это, я думаю, в знак благодарности нам, что мы спасли производство. Телевизоры, холодильники, бытовые там и прочее, техника и так далее – тракторы, автомобили, все, что связано с одеждой, питанием и так далее, с обувью, это наше. И оно сегодня востребовано на наших основных рынках. Продовольствие провалился весь мир. Что за проблема? Только неразворотливость, шарлатанство, халатность могут привести к тому, что у нас будет плохо. Я говорил, что у нас пару групп товаров типа калийное, там удобрения и прочее, уже Гутерреш заявил о том, открывайте немедленно Беларусь и Россию, потому что без минеральных удобрений продовольствия же не будет. Люди умрут от голода. Топливо хлынул весь западный люд к нам с канистрами, с бочонками, с кастрюлями для того, чтобы заправить автомобили и с собой чего-то увезти. Это только начало. Поэтому я еще раз повторяю, только наша безалаберность и только наша неразворотливость могут привести к тому, что у нас будет плохо. Да, санкции не сахар, что тут говорить. Не только морально, но и юридически, экономически, но мы выдержим. Это нас и закаляет. Поэтому не переживайте, выживем. И не просто выживем, нормально выживем. Ксения Худорей, телекомпания СТВ. Александр Григорьевич, не хотелось бы, конечно, сегодня, в День Победы, даже думать о таком, но все же последние несколько недель народ пугают в интернете э, а, информацией о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь. И подкрепляют это тем, что они там э, учения на своей территории масштабные ведут сейчас. Э, зачем в Варшаве такая пиар-акция или это действительно Слушай, угроза? пусть попробуют. Ну пусть попробуют. Знаете, мы тут рога обламывали не таким. Поэтому, если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Э, было 3000 человек. Сегодня подтянули в Польшу и Литву. холуям этим 32 тысячи. Говорят, уже под 40 тысяч. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил, мы ничего не должны прозевать. 41 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим. Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО – это махина. Но не надо забывать, что сзади Россия, ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России, если уж откровенно говорить. Ну а во-вторых, народ невозможно победить, который воюет на своей земле за свою э, территорию, и за свою семью, за своих детей. Невозможно. Ну и потом, наверное, они как-то хотят э, еще от Украины отвлечь. И нас, и Россию, и так далее. Ну, глупцы полные. Глупцы, которые занимаются пиаровщиной, но не знаю, чем живет обычный польский солдат, литовский солдат, немецкий солдат. Никому не нужна война. И прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит ее не будет. Ирика не форум Содружества. Я сперва так очень хочу поздравить ваш народ от имени всех здравомыслящих наших людей и мы в Литве. вас поздравляем. И от нашего лидера, которого, увы, осудили на 6 лет, от Альгерда Саполецкиса. Да. Он просил передать вам привет и вашему народу. Мы благодарны, что мы сегодня Оплот здесь. демократии. Посадили человека ни за что. 6 лет. Да. Вот и вся демократия. И я хочу поблагодарить за то, что вы открыли границы для наших людей. Вы знаете, сколько много их туда едут. И хочу попросить, чтобы это как можно дольше выдержать, потому что простые люди едут, мы что-то у вас приобретаем, и те же самые удобрения, хотя поменьше. И едут люди, у которых ну, зарплата маленькая, они везут топливо. Мы как-то благодарим вас. И скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее. Мы это сделаем, потому что Литва – это миролюбивые, добрые, порядочные люди, такие, как белорусы. А вот эти все ваши Они как, лансбергельцы, ринкявичусы и прочее – это пена, она схлынет. Это безумцы. Ну разве можно делать так, как хуже собственной стране и своему народу? Ну хотите вы с нами э, воевать экономически, воюйте, но ну, зачем своему народу плохо делать? Это безумцы, которые жизни не знают. Им хорошо, им же хорошо. Они же не страдают, топливо у них есть, и газ у них есть, за который они не платят. Страдают обычные люди. До чего дошли? Там, где чернобыльцы оздоравливали, в санатории нашей, в Латвии и Литве, э, конфисковывать собрались. Ну, если обнищали до такой степени, забирайте. Но только знайте, что у этого процесса два конца. Вы ударите одним нас, получите бумерангом с другой стороны. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что в Литве еще есть люди, которые могут откровенно говорить. Мы знаем, мы не смешиваем литовский народ э, с этими э, ландсбергисами. Мы их не смешиваем. Они живут сами по себе, литовцы сами по себе. Но литовцы, знаете, как белорусы и русские, в хорошем смысле слова, долго запрягают, а потом будут погонять так, что не успеют убежать в Вашингтон или Брюссель. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо ребята. Всего доброго. Вас тоже с праздником.